مركز خالد الزلال للحجامة عيادة طبية تقدم الحجامة كممارسة طبية بثوب علمي عصري للرجال والنساء رؤيتنا الريادة في ممارسة الحجامة الطبية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة على مستوى المملكة وشعارنا لأننا نضع صحتكم صوب أعيننا فإننا لا ندخر جهدا في سبيل ذلك لأننا نجمع بين الخبرة والكفاءة فالتميز في خدمتكم هو ما نتوق إليه لأننا نراعي أدق التفاصيل فإننا نضع بين أيديكم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث بعلم الحجامة الطبية والرياضية مركز خالد الزلال للحجامة لأننا نهتم اخترنا لكم الأفضل